осми осми көгүш бос түздөгү металл белгилүү металлдардын ичинен эң оор аябай катуу сорт металл осмий пластина түрүндөгү металлга кирет анын жер кыртышында таралышы платинага караганда сейрек ошон үчүн кымбат турат осмийди катуу жана дат баспаган куймаларды алууда колдонушат металлдык осмий жана анын куймалары катализатор катары да колдонулат